Comme sujet de méditation pour ce tridium, je vous propose d'aborder la passion à partir des principales reliques de la passion qui continuent à être conservées précieusement et à être vénérées depuis le début du christianisme. Mais avant de commencer, demandons au Seigneur qu'au-delà de ces reliques, il nous donne de nous tourner dans la foi vers sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous aurons aussi à l'esprit, comme nous y a invité le Père Joseph Marie dans la conférence de Carême, qu'à travers les souffrances horribles du Christ, c'est toujours le mystère d'amour infini de Dieu pour chacun qui se révèle et qui se propose. À nous de l'accueillir sans culpabilité, dans la reconnaissance et la joie véritable. Le 24 mai 1998, Jean-Paul II méditait ainsi devant le linceul de Turin. L'image que présentent les linges sacrés a un rapport si profond avec les récits des évangiles que tout homme sensible se sent touché intérieurement et profondément ému. Ces linges représentent à la fois l'image de l'amour de Dieu, tout comme celle du péché de l'homme. L'image de notre impuissance devant la mort, tout comme celle du mystère de la résurrection du Christ qui nous en délivre. Rien écrit Alred de Rivaux, ne nous encourage tant à l'amour des ennemis, en lequel consiste la perfection de l'amour fraternel, que de considérer avec gratitude l'admirable patience du plus beau des enfants des hommes. Il a tendu son beau visage aux impies pour qu'il le couvre de crachats. Il les a laissés mettre un bandeau sur ses yeux qui d'un signe gouverne l'univers. Il a exposé son dos au fouet. Il a soumis aux pointes des épines sa tête, devant laquelle doivent trembler princes et puissants il s'est livré lui-même aux affronts et aux injures. Et enfin, il a supporté patiemment la croix, les clous, la lance, le fiel, le vinaigre. Demeurant au milieu de tout cela, plein de douceur et de sérénité. Il fut mené comme une brebis à l'abattoir. Il s'est tu comme un agneau devant celui qui le tondait, et il n'ouvrit pas la bouche. En fait, il existe en effet au moins quatre linges qui ont une très forte probabilité d'être les linges utilisés pour envelopper le visage ou le corps de Jésus après sa mort et lors de la mise au tombeau. Ces quatre reliques ont entre autres la particularité d'être parfaitement superposables. Il s'agit du linceul de Turin, bien sûr, qui ne fera pas l'objet d'une partie à proprement parler, mais qui servira de référence. Les trois autres sont le suaire d'Oviedo, qui est l'ancienne capitale des Asturies en Espagne, la sainte coiffe de Cahors et le voile de Manopello, une petite ville des Abruzzes en Italie. Mais dans un premier temps, nous commencerons par une cinquième relique, qui, dans l'ordre chronologique du déroulement de la Passion, est cité en premier. Il s'agit de la sainte tunique d'Argenteuil, dans le Val d'Oise. Vénérée depuis des siècles comme la tunique sans couture que Jésus portait en montant au calvaire, et que les soldats ont joué au dé pour savoir qui l'obtiendrait. les quatre évangélistes font allusion au partage des vêtements de Jésus après qu'il ait été crucifié. Ce sont bien ces vêtements dont il s'agit et non le manteau dont on l'avait affublé pour se moquer de lui lors de sa condamnation. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant Salut, roi des Juifs. Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmènent pour le crucifier. Seul Jean, au pied de la croix, fait mention d'une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Il s'agit très probablement d'un long vêtement porté sur la peau. De l'Évangile selon Saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. La précision sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas, rend ce vêtement assez inhabituel. Deux interprétations symboliques se sont imposées au cours de l'histoire. Une allusion aux vêtements du grand prêtre et un symbole d'unité. Les deux interprétations ne s'excluent pas l'une l'autre. Mais la première, qui fait de la tunique le vêtement du grand prêtre, est en général une vue assez moderne. Le fait que la tunique sans couture ne soit pas déchirée a été considéré très tôt comme un symbole d'unité chez les disciples de Jésus. Ce thème de l'unité se retrouve fréquemment dans le quatrième évangile. L'unité des disciples est pour Jean l'objectif pour lequel Jésus est mort. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Lors de la dernière scène, Jésus avait dit lui-même, Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour tous ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Au pied de la croix, les soldats, les ennemis de Jésus, ne déchirèrent pas ce qui lui appartenait. On peut retenir l'interprétation de Saint Cyprien, qui voit dans la tunique sans couture, tissée depuis le haut, un symbole de l'Église indivise unifiée à partir d'en haut. Il s'agit d'un don à accueillir. Athanase d'Alexandrie, quant à lui, reprochait aux Ariens d'avoir déchiré la tunique sans couture de Jésus. Le père, quant à la Messa, dans une homélie du Vendredi Saint 2008, en la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, approfondit ainsi le mystère de l'Église. Les soldats ont divisé en quatre la veste ou le manteau, c'est-à-dire le vêtement extérieur de Jésus, mais pas la tunique, qui était le vêtement qu'il portait près du corps Ceci est également symbolique. Nous, les hommes, pouvons diviser l'Église dans ce qu'elle a d'humain et de visible, mais pas son unité profonde qui s'identifie avec l'Esprit Saint. La tunique du Christ n'a pas été et ne pourra jamais être divisée. Elle est aussi elle, sans couture. C'est la foi que nous professons dans le credo. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Les renseignements sur les linges de la Passion sont rares durant les premiers temps du christianisme. Les évangiles en parlent, mais ne disent rien de ce qu'ils sont devenus. Qui les a récupérés Comment ont-ils été conservés Où ont-ils été cachés Maculés de sang, ils étaient considérés comme impurs et rendaient leurs détenteurs impurs. Les traditions orales et une bonne partie de légendes sont étroitement mêlés à leur sujet. Mais rien n'empêche de penser qu'ils ont été précieusement conservés par les premiers chrétiens comme des souvenirs précieux de la passion de Jésus. Un codex ancien détenu à Béroïa, Alep, perdu de nos jours, Affirmer que le suaire trouvé dans le tombeau vide fut confié à Pierre. Eusèbe de Césarée parle de cet évangile, dit des Hébreux, consulté par la secte des Ébionites. Il s'agissait d'un manuscrit assez important, rédigé en araméen, disparu de nos jours, du moins en grande partie. Saint Jérôme l'aurait aussi consulté. On ne sait pas si mentionner aussi les autres linges liés à la passion de Jésus, telle la tunique sans couture. Ce que l'on sait, c'est que c'est à Jopé, devenu plus tard Jaffa et actuellement Tel Aviv, que l'on retrouve la tunique en 590. Et c'est à Jopé que Pierre, dans les actes, alors que la persécution de la jeune Église venait de commencer, avait été appelé pour guérir une femme qui était disciple, Tabitha. Jérusalem ne devait plus être un lieu sûr pour garder un linge maculé de sang, donc impur qui risquait d'être détruit s'il était trouvé. À Jopé, il loge assez longtemps chez un certain Simon le courroyeur, comme nous le dit Luc au chapitre 9, verset 43 des Actes. Le métier de courroyeur est lié au tannage des peaux de bêtes mortes, donc impures. Et le Talmud est formel. Le monde ne peut pas subsister sans tanneur, mais malheur à ceux qui choisissent ce métier. Ces artisans qui devaient manier des bêtes mortes étaient en état permanent d'impureté. Le dégoût pour cette activité et ceux qui l'exerçaient allait jusqu'à reléguer les tanneries à cinquante coudées de la ville. Les actes précisent que la maison de Simon était hors de la ville, au bord de la mer. Pierre, vivant chez un corroyeur, se trouvait ainsi à l'abri des judaïsants. Il ne pouvait trouver une meilleure cachette pour la tunique ensanglantée. Bon, ce n'est qu'une hypothèse, mais en l'an 64, au début de la guerre des Juifs, la ville de Joffé a été pillée et complètement détruite. La population, on parle de 8400 âmes, a été massacré. Il était courant qu'on amure les objets de valeur pour les protéger du pillage. La tunique a-t-elle été cachée et sauvée ainsi On ne sait pas. Mais le massacre des habitants de la ville a fait perdre tout souvenir du lieu de sa cache. Le fait est donc qu'on retrouve la tunique en 590 à Joffé et on l'amène en procession à Jérusalem. Il semble qu'elle n'y a pas séjourné longtemps. La politique des empereurs était de concentrer dans leur capitale les reliques les plus insignes pour les mettre à l'abri, dans un lieu bien défendu. Plusieurs églises de Constantinople servaient ainsi de reliquaires. Et c'est ce qui a dû se passer pour la sainte tunique. L'historien évêque Grégoire de Tours écrit dans son Histoire des Francs Avoir appris de quelques personnes que la tunique de l'agneau immaculé était conservée à Galata un quartier de Constantinople, dans la basilique des Saints Anges, dans un coffre en bois. Ce coffre, écrit-il, est l'objet d'une vénération profonde de la part des pieux fidèles, et il en est digne, puisqu'il contient le vêtement qui a mérité de toucher et de voiler le corps du Sauveur. Comment est-elle arrivée à Argenteuil, dans le Val d'Oise Après la défaite des Perses, les troubles reprennent dans l'Empire. Aux invasions extérieures s'ajoute une grave crise intérieure. Entre 730 et 787, l'Empire d'Orient est troublé par la crise iconoclaste les pressions extérieures reprennent. Face aux sérieuses menaces de dislocation, les empereurs cherchent des soutiens en Occident. Irène, devenue impératrice après l'assassinat de son fils, demande au pape Adrien Ier la réunion d'un concile œcuménique pour faire cesser l'iconoclasme. Ce sera le deuxième concile de Nicée qui, réuni en 787, condamnera les iconoclastes. Le pape fait lui aussi sienne l'idée d'une réconciliation de l'Orient et de l'Occident et d'une reconstitution du vieil empire romain réunifié. Ses successeurs reprendront cette idée. Pour cela, il s'agissait de pouvoir s'appuyer sur l'empereur Charlemagne et de se concilier les empereurs de Constantinople qui se considéraient comme les vrais successeurs des empereurs romains puisqu'ils régnaient depuis la capitale <clears throat> fondée par Constantin. Bref, il se trouve que Charlemagne est veuf, il a 58 ans, et l'impératrice Irène, 50 ans, est veuve elle aussi. D'où l'idée d'une union matrimoniale pour resserrer les liens entre chrétiens d'Occident et chrétiens d'Orient. Le projet prend corps. Des ambassades commencent à prendre la route en 801. Mais en 802, l'impératrice Irène est détrônée. Elle meurt en exil en 803. Vu la lenteur des voyages, la première ambassade arrive en 803, chargée de présents. Ce sont des souvenirs de la Passion, cadeaux de très grande valeur pour signifier la réunification de l'Empire. La sainte tunique se devait d'en être puisque sans couture et non déchirée, elle symbolisait traditionnellement l'unité des chrétiens autour du Christ et de Rome. Et cette unité était sur le point d'être restaurée. C'est à Rome que Charlemagne l'aurait reçue. La disparition d'Irène avait fait perdre à la sainte tunique sa valeur politique. Mais sa valeur symbolique et spirituelle restait la même. Elle restait un cadeau magnifique et somptueux. Charlemagne ne se sentait pas le droit de la conserver. Il la confia à un monastère, le monastère d'Argenteuil, très important alors, et dont sa propre fille était abbesse. Et depuis 803, la Sainte Tunique a demeuré à Argenteuil, malgré les vicissitudes de l'histoire. En premier lieu, euh, je ne pensais pas parler de la partie historique au cours de ce tridion pascal. Mais il y a quelque chose qui touche à l'ordre du miracle ou de la protection divine Lorsque l'on voit à quel grave danger la sainte tunique a échappé tout au long de l'histoire, et en France, ils ont continué à être nombreux. Les religieuses d'Argenteuil ont dû quitter l'abbaye très vite du fait des raids répétés des envahisseurs vikings. Les Normands, vers 845-850, après avoir ravagé Saint-Denis, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, assiégé Paris, ont pillé et détruit le monastère d'Argenteuil, qui resta en ruine durant 200 ans environ, jusqu'à ce qu'il soit restauré par l'épouse d'Hugues Capet. Mais la tunique reste durant cette période introuvable et ignorée. Ce n'est qu'au XIIe siècle que les moines qui occupent alors le prieuré d'Argenteuil et le restaurent retrouvent, à l'occasion de gros travaux, la cache de la Sainte Tunique. Nous sommes en 1156. La première ostension publique a lieu en présence du roi Louis VII au XIIe siècle commence alors pour elle des siècles de vénération. On vient à Argenteuil en pèlerinage. Le bruit de miracles et de guérisons qui se produisent autour de la tunique court, ce qui donnera lieu à des enquêtes de la part de l'Église. Saint Louis est venu à deux reprises. En 1534, au début des agitations et des désordres Dû à la réforme protestante, François Ier, ses enfants et de nombreux princes viennent à Argenteuil pour une prière publique, implorer la bienveillance divine. Pour cette occasion très solennelle, on avait regroupé les plus précieuses reliques des alentours, celles provenant de la Sainte-Chapelle, un morceau de la vraie croix, un morceau de la hampe de la lance qui a percé le cœur de Jésus, la couronne d'épines et la sainte tunique. Mais peu de temps après, en 1567, la ville tomba aux mains des Huguenots qui mirent le feu à l'église et au prieuré ils pillèrent les nombreuses reliques des saints qui s'y trouvaient. Mais le prieur du monastère, qui relate le sac de la ville, ajoute La tunique vénérée de Jésus-Christ échappa à leurs mains impures et à leurs outrages, et elle est aujourd'hui conservée dans le même lieu. Henri III favorisa la reconstruction du monastère d'Argenteuil. Louis XIII y vient en pèlerinage par trois fois. Pèlerinage et procession se développent au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais vient la Révolution. L'Assemblée constituante nationalise les biens du clergé puis en 1790, supprime les ordres religieux. Les officiers royaux visitent les monastères pour en faire l'inventaire des biens en vue de leur confiscation. Le prieuré d'Argenteuil, comme tous les autres monastères, est donc appelé à disparaître très bientôt pour devenir bien national et être vendu. La liste de l'inventaire nous apprend qu'il y avait une classe où l'on instruisait les enfants. En 1791, il est décidé de procéder à la translation de la tunique, qui n'a pas de valeur marchande, de l'église du prieuré à l'église paroissiale pour la sauvegarder. Les mesures contre l'église se précipitent les prêtres sont devenus des salariés de l'État et doivent, malgré le veto du roi, prêter serment à la constitution civile du clergé. Le curé de la paroisse d'Argenteuil était le père osé. Il avait prêté serment. Il est décrit comme un prêtre bon, aimé de ses paroissiens et se dévouant pour les intérêts de l'Église. en 1793, la Convention décrète l'abolition du culte catholique et en vue de financer la guerre, décide la remise de l'argenterie des églises aux communes. L'abbé osé inquiet pour le devenir de la tunique, décide de la retirer de sa chasse, qui, comme tous les métaux précieux, doit être remise à la Convention. De mauvaises nouvelles arrivent de Paris et l'on apprend que des révolutionnaires ont pillé la Sainte-Chapelle, promené en se moquant la couronne d'épines et détruit de nombreuses autres reliques importantes, dont un morceau de la vraie croix et la hampe de la Sainte-Lance. pressentant que lui-même va être arrêté et craignant de plus en plus que la tunique ne tombe en des mains hostiles, il va la partager en plusieurs morceaux qu'il va cacher soit dans le jardin du presbytère, soit chez des gens de confiance. Il espérait ainsi en sauver au moins une partie et éviter que la tunique ne disparaisse entièrement. Ce qu'il pressentait va arriver. S'étant rétracté de son serment, il est arrêté en 1793. Une fois libéré, deux ans plus tard, il va essayer de récupérer les morceaux, mais ne put tout les retrouver. Le prieuré et l'église du prieuré d'Argenteuil ont quant à eux disparu à nouveau dans la tourmente. La vénération de la relique reprit très vite, dès la fin de la Révolution. Une basilique fut construite sous Napoléon III en remplacement de l'église paroissiale. Pendant des siècles donc, ce tissu fut vénérée comme étant la tunique inconsutile, sans couture, que portait le Christ pour monter au calvaire. Jamais son authenticité n'a été remise en cause. Mais à partir du XXe siècle, on essaiera de fonder aussi scientifiquement que possible celle-ci. Déjà, au XVIIe et XVIIIe siècle, L'authenticité de la tunique avait été proclamée par les nombreux miracles et guérisons obtenus par son intermédiaire. Un témoin qui rapporte la guérison d'une personne atteinte d'un cancer par l'application d'un linge qui avait touché la relique écrit Ces faits ne prouvent pas obligatoirement l'authenticité de la sainte relique. Il constitue en tout cas une manifestation de les généreuses réponses de Jésus aux humbles qui recourent à lui, avec la même foi que celle de l'hémorroïs de Capharnaüm, subitement guéri de son infirmité par le seul toucher de sa tunique. Si nous portions dans nos cœurs la même foi, la même confiance lors de nos rencontres avec le corps eucharistique du Christ, quel bienfait en obtiendrions-nous Il s'agit d'un contact d'une autre nature, mais incomparablement plus étroit et salutaire. Mais à l'époque du rationalisme et d'un anticléricalisme virulent, il fallait aller plus loin que la preuve par les miracles et les guérisons. Des recherches approfondies ont donc été entreprises pour déterminer la nature du tissu, son origine, l'histoire de ses pérégrinations. Nous verrons qu'au-delà de toutes ces recherches scientifiques, à chaque étape, nous est dit quelque chose de la passion de Jésus. Les premiers examens ont été réalisés en 1882 et 1892. La tunique se présente comme un vêtement très dégradé du fait de son ancienneté et suite à son découpage en morceaux durant la Révolution. Elle n'est donc plus entière. Mais il reste tout de même quatre importants fragments. Trois pour ce qu'il convient de considérer comme le devant, et un autre, beaucoup plus important, de 1,22 m de long sur 1 m de large pour le dos. Lors du premier examen en 1882, il a été remarqué sur ce dernier, je cite un extrait du procès verbal, de nombreuses et larges marques roussâtres qui sembleraient provenir de sang répandu. Sous ces traces, qui couvrent une grande partie du centre du morceau, depuis le tour du cou jusqu'à une certaine distance du bas, c'est-à-dire la surface qu'occuperaient les épaules et les reins, l'étoffe est dure et sèche, et les interstices de la trame sont remplis par cette matière, de telle sorte qu'on ne peut voir le jour à travers. Dix ans plus tard, en 1892, des analyses chimiques confirmeront que ces traces larges et épaisses sont bien des traces de sang. Aucune trace de couture visible n'a été constatée, hormis bien sûr les d'âge des pièces déchirées lors de la Révolution. Les manches elles-mêmes font partie du vêtement par tissage et non par addition. La conclusion du rapport de l'examen de 1892 est donc formelle. C'est une tunique de dessous et elle est sans couture. Le tissu a été analysé pour en déterminer la nature exacte. Les expertises ont montré qu'il s'agissait d'un tissu qui remontait par sa fabrication à un temps proche de celui où a vécu Jésus de couleur rougeâtre, tirant sur du brun foncé, pourpre violacé comme beaucoup de tissus de cette époque. L'analyse chimique de la teinture a montré qu'elle était formée des éléments utilisés couramment dans les teintures ordinaires et de bas prix, c'est-à-dire de la garance et un mordant qui est là le la tunique est faite chaîne et trame de la même matière première, c'est-à-dire uniquement de laine, conformément à la loi juive qui interdisait qu'on porte, selon les prescriptions du Lévitique 19 19, un vêtement en étoffe hybride, tissé de deux fibres différentes. Cette tunique a été faite sur un métier très simple, suivant l'usage des peuples orientaux, chez lesquels les femmes tissent habituellement elles-mêmes les vêtements des personnes de leur famille. Un employé de la manufacture des Gobelins, spécialiste des tissus et teintures, précisait. C'est un tissu d'Orient fait au métier. La chaîne et la trame sont de même nature. Le tissu est assez lâche, mais l'ensemble est loin d'être vulgaire. Je n'ai jamais vu de laine torse aussi fine. Selon la tradition, l'habile ouvrière qui a filé la laine et tisser la tunique serait la Vierge Marie. Mais ce qui retient particulièrement l'attention, ce sont les traces de sang. En Marc 15, 20, nous lisons Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, ils le font sortir pour le crucifier. Si la tunique est vraiment celle qu'a portée le Christ, et tout pour le moment le laisse penser, elle est imprégnée du sang qu'il a perdu lors de l'agonie à Gethsemane, lors des outrages, de la flagellation et de la montée au calvaire. trois grosses taches sont particulièrement apparentes dans la région dorsale de la tunique. Une, particulièrement importante, se trouve au niveau de l'omoplate gauche et deux autres plus bas, au niveau de la région lombaire, qui correspondent à des coulées de sang, et quatre autres plus petites sur l'épaule droite. les positions de ces traces sur l'épaule droite, dans la région du dos et des reins, semblent coïncider avec les parties du corps où la croix a dû peser le plus lourdement. La tâche la plus apparente se trouve très légèrement au-dessous du réseau de l'épaule. Elle est noire et opaque c'est là qu'a dû se faire toute la concentration du poids, alors que le dos se bombe légèrement pour mieux se prêter à la charge. Il ne s'agit pas d'une plaie circonscrite, mais plutôt de l'essuiement par frottement de plaies sous-jacentes sur lesquelles se promenait un fardeau sans cesse en mouvement. Puis, le sang apparaît sur le long de la tunique en gros ruissellement pour s'étaler en grosses taches au niveau de la ceinture et des hanches, notamment sur le côté gauche. Le procès verbal de l'expertise de 1932 conclut. Le Sauveur avançait en effet courbé sous le poids de son fardeau. Dans cette position, la partie antérieure de la tunique était flottante et ne devait conserver que peu de taches sanglantes. Si l'on suppose que la croix, en fait le poteau transversal, fut portée sur l'épaule droite, la sainte tunique d'argenteuil, quand on l'expose dans les ostensions solennelles, est présentée vue de dos et à l'endroit. Des observations ultérieures font apparaître qu'en fait, c'est toute la tunique qui est couverte de taches de sang d'épaisseurs différentes. Certaines sont noires, d'autres sont rosés, ce qui voudrait dire que la tunique a été tout de suite pliée après le jaillissement du sang. Le devant aussi comporte des traces, mais de moindre importance. Le Padre Pio avait les stigmates des clous aux mains et aux pieds, et à sa mort, on a découvert qu'il avait aussi les stigmates de la croix sur le dos. De même Thérèse Newman, une mystique allemande du XXe siècle. Elle avait déjà les stigmates sur les pieds et sur les mains lorsqu'en 1928 est apparue sur son épaule la marque du portement de la croix. L'année d'après sont survenues les traces de la flagellation. Une des particularités de Thérèse Newman était qu'elle avait le don, au cours de ses extases, de discerner les vraies reliques des fosses. En 1932, on lui a présenté dans une enveloppe fermée un fil de la tunique. Cette enveloppe fut, relate un témoin, immédiatement et vivement saisie par Thérèse Newman et serré contre son cœur, son visage rayonnant de joie. Elle n'avait absolument pas réagi alors qu'on lui présentait une enveloppe vide. Les recherches sur la tunique ont repris à la fin du XXe siècle avec des moyens scientifiques modernes et plus perfectionnés. En 1986, un professeur, le professeur Vial, a identifié le groupe sanguin humain de type AB, le même groupe sanguin que celui trouvé sur le linceul de Turin et sur le suaire d'Oviedo, sur lequel nous reviendrons cet après-midi. Mais comme il mourut avant de publier officiellement cette découverte, certains ne considèrent pas ce résultat valable. le groupe AB est un groupe sanguin relativement rare, moins de 7% de la population mondiale. Il y a eu des études de probabilité. Alors si on retient le résultat de 1986 pour la tunique, qui soit bien AB, on obtient une probabilité de 99,51% pour que les trois reliques et une origine commune. Si on ne retient pas le résultat obtenu en 1986 pour la tunique, et qu'on limite la comparaison des groupes sanguins aux deux reliques, Turin et Oviedo, dont les résultats ont été officialisés, on obtient une probabilité de 93% que ces deux derniers objets aient la même origine. L'ADN isolé à partir des noyaux de leucocytes ont permis au professeur Gérard Lucotte, généticien, de conclure que la personne qui portait la tunique était un homme, présence du chromosome Y, qu'il était porteur d'un haplogroupe caractéristique des populations juives du Moyen-Orient. En 1997, une équipe dirigée par le professeur Marion parvient à l'aide d'un équipement d'imagerie infrarouge à haute définition, de scanners, d'un micro d'un 6 mètres, etc., à dresser la carte des taches de sang présentes dans le dos de la tunique. Ils affinèrent le travail déjà réalisé et le confirmèrent. Les zones les plus denses se situaient à l'intérieur d'une bande de 20 cm de large, partant de l'épaule droite et arrivant jusqu'aux hanches. Ces zones avaient été sûrement provoquées par le port d'un objet lourd qui avait frotté et écorché le dos du porteur de la tunique, dont la peau était déjà blessée. Un an plus tard, à la suite de modélisations informatiques, ils ont été en mesure de superposer les taches de sang de la tunique d'Argenteuil et celles visibles sur le linceul de Turin. Ils ont pu affirmer que les deux linges avaient été maculés par le même homme blessé. On peut observer sur le linceul une zone de contusion sur l'épaule droite et une grosse échymose sur l'omoplate gauche. À l'évidence, le patibulum, c'est-à-dire la poutre transversale de la croix, n'était pas fixé sur les bras à travers les épaules par des cordes. Là où les chutes ont accentué les plaies, sur le linceul, on peut aussi voir des plaies sur les genoux, ainsi que de la poussière de boue. On trouve aussi des poussières au niveau du nez. Lors de la chute, Jésus, trop faible pour se retenir par les bras, a touché terre avec la tête, le visage s'écrasant au sol. la poussière détectée sous les pieds, au niveau des genoux et du nez de l'homme du linceul, a été identifiée comme étant de l'aragonite. Il s'agit de la pierre calcaire utilisée lors de la construction de Jérusalem. On a aussi détecté des traces de cette pierre caractéristique sur la tunique d'Argenteuil. Les cellules sanguines, quant à elles, ont été observées par microscopie électronique à balayage par le professeur Lucotte. Il découvrit un grand nombre de globules rouges fixés aux fibres, certaines en parmi lesquelles on détecte la présence d'urée, qui est un élément de la transpiration. Peut-être est-ce la trace de cette pathologie rare connue dans le milieu médical sous le nom d'hématidrose, due à un état de stress extrême et que décrit Saint Luc lors de l'agonie de Jésus à Gethsemane. Pris d'angoisse, Jésus priait encore plus instamment et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Il a pu aussi observer la forme des hématies. Alors il faut savoir que les hématies se conservent très mal, voire pas du tout à long terme. Et sur la tunique, elles sont déshydratées, mais étonnamment très bien conservé. Alors certains expliquent ce bon état de conservation par la forte concentration soit d'urée, soit de chlorure de sodium. Une hématie normale est biconcave. Ici, pour la grande majorité de celles qui ont été observées, leur forme particulière correspond à un état traumatique de ces cellules échinocytes et stomatocytes pour ceux qui connaissent. Le sang s'est donc écoulé d'une personne qui a subi un fort traumatisme physique. En fait, le professeur Lucotte put observer que c'était toute la tunique qui était imprégné entièrement de sang, ce qui laisse imaginer l'état de la peau de celui qui l'a porté. En Jean, nous lisons Alors Pilate amena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient Salut le roi des Juifs. Et ils se mirent à lui donner des coups. L'empreinte sur le linceul de Turin montre en détail la flagellation. on a pu dénombrer 120 marques précises de coups de lanière de flagrum, ce fouet romain dont les lanières étaient lestées de petites boules de plomb ressemblant à de petits haltères. Si un fouet comportait trois lanières, 120 marques correspondent à 40 coups, soit 20 coups donnés par deux bourreaux placés chacun de chaque côté de Jésus, comme l'indique l'orientation des marques sur le linceul. Je passe sur le choc cardiaque et pulmonaire que provoque ce genre de brutalité. Mais si le Seigneur a permis que la tunique ou le linceul, avec toutes ses stigmates, traverse quasi miraculeusement une histoire si mouvementée, c'est sûrement pour nous dire quelque chose. On peut la considérer et la vénérer comme le signe concret de la phrase de Jésus à une mystique. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Voilà en résumé ce que l'on peut dire des dernières recherches sur la tunique d'Argenteuil. On peut conclure qu'à ce jour, rien n'est venu contredire son authenticité. Je reprends la conclusion officielle trouvée sur le site dédié à la Sainte Tunique. Il n'y a pas de preuve absolue que la sainte tunique d'argenteuil soit bien le vêtement de la passion du Christ. Mais les observations scientifiques menées sur l'objet réunissent des indices très concordants en faveur de son authenticité. Je vais m'arrêter ici pour ce matin et nous continuerons cet après-midi en regardant ce que les évangélistes précisent au sujet des linges funéraires avant de passer à trois autres reliques. Le sudarium dominique conservé et vénéré à la cathédrale d'Oviedo en Espagne, la sainte coiffe de Cahors et le voile de Manopello en Italie, dont le padre Pio aurait dit à un de ses frères en 1963 le Volto Santo de Manopello est certainement le plus grand miracle que nous ayons sous les yeux. Terminons par une prière qui est la collecte d'une ancienne messe dite de la tunique inconsutile qui se trouvait dans les missels de Paris et de Chartres dès le XVe siècle. Dieu tout-puissant et éternel, qui pour donner au monde l'exemple d'une profonde humilité, avait voulu que notre Seigneur se revêtît de notre chair et porta sa croix, qui avait aussi permis que sa tunique sans couture fût tirée au sort. Accordez-nous par votre grâce qu'imitant son humilité et sa patience, nous méritions au jour de la résurrection d'être revêtus par vos saints de la sainte robe céleste et du vêtement d'immortalité par Jésus le Christ notre Seigneur.